Äh, völlig klar nach der Anhörung im, im Minister, äh, im Regierungs, Regierungspräsidium in Karlsruhe äh, da, ging überhaupt nichts mehr. Das war völlig klar und es war klar, dass die meisten uns weder den Nerven noch die Zeit noch, das, noch die finanziellen Mittel hatten, dagegen rechtlich vorzugehen. Also es gab einen, der mir bekannt ist aus Heidelberg, der gerichtlich vorgegangen ist gegen die Nichtzulassung zur, äh, zur zweiten Phase der Ausbildung. Das war der Dieter Ewig und der hatte das äh, durchgesetzt bis zum Bundesverfassungsgericht und hat Recht bekommen. Und also, ich, also ich, ich kann es nicht von mir, von mir sprechen, ich bin diesen Weg nicht gegangen, weil ich damals, äh, also es war noch nicht klar, ob die Bundesrepublik äh, denn ein äh, also ich habe es erst, im Nachhinein schätze ich so ein, dass die Bundesrepublik Deutschland eher damals auf dem Weg war zu einem Rechtsstaat im Sinne mit Staat mit Rechtssicherheit. Das war damals überhaupt nicht glaube ich, Die Erfahrung, die wir konkret gemacht haben in der unmittelbaren politischen Auseinandersetzung war anders.